Sí, la situación es gravísima. Pero yo creo que de alguna manera la población ha entendido que la independencia es la vía catalana para solucionar la crisis. ¿no? en el sur de Europa cada país está encontrando una vía. Grecia intenta que mande la extrema izquierda, Italia intenta un par de por el medio, Portugal canta la grándola, cada uno hace una cosa. Nosotros la independencia claramente la población la ha asumido como la forma de salir inmediatamente de la crisis, porque es evidente que saldríamos inmediatamente de la crisis, no porque la crisis acabara, sino porque eh, eh, al desaparecer el espolio fiscal tendríamos unos instrumentos para combatir la crisis como ahora no tenemos. ¿no? Eso explicaría la alegría de la gente el 11 de septiembre. La, manifestación del, 11 lo más impresionante era la alegría de la gente, que era espectacular. Ah, el problema, eh, bueno, el problema es que yo creo que eh, el gobierno catalán durante dos años, el actual gobierno catalán durante dos años, hizo bandera de las políticas de la, austeridad de una forma que yo creo que, ellos mismos hoy se arrepienten de, haber sacado tanto pecho con la austeridad y la sociedad está tremendamente estresada y de la aniquilación, ¿no? y me parece que la situación es gravísima. Eh, pero al mismo tiempo eso tiene una consecuencia de presión sobre el proceso, porque de hecho la Generalitat no existe ya, ha desaparecido. Eh, ya no, tenemos capacidad política como autonomía porque no tenemos un duro, por tanto da igual lo que haga el gobierno porque no, da para más no pueden gestionar los presupuestos. Por tanto, la autonomía, la misma España que propone la autonomía contra la independencia ha matado la autonomía. Bueno, eh, esto es un instrumento de presión también para el gobierno. El gobierno sabe perfectamente que por la vía que estamos o consigue la independencia o pasa a ser una diputación provincial o una cosa de este estilo, ni siquiera una diputación foral.